好啦，靠背，现在是凌晨两点半，我家房间电灯坏掉啦。现在，哇塞，原来我的手机还有开闪光灯在那边，充当充当充当那个电灯的那个啊，派奇啊，明天要去换一根新的灯管。